өлі көкпер салды қай жақта жүресіңдер біз бе іздегенші сен қатып қалған ақшалардың барын тауып алып мына құрбым экөөсү барын коротуп келе айтпадым беле менин ақшаны бекитпей жүр деп бат эле тауып болду бекен. кыйраттың ал акчаны егер билсең сага ошо шуба алып берейін деп жүргөм